も何安全地帯安全地帯何枝収穫するのは <laughs> うるさいですね 嗯。 嗯。 うん、そう。ついかまとね、お父ちゃんにでかい声出されてビクってなるんです。 <laughs>